ちは皆さん私は塩川進む52歳年金がまだもらえないから働いてるよ趣味は冬場雪の男野球鑑賞ね野球が好きだけどスポーツ全般が好きだねスポーツは CS で見るんですよしこりねいいですねあと私コーヒーカップが好きなんですよコーヒーカップコーヒーカップといっても コーヒーを飲むコーヒーカップじゃなくて、回るコーヒーカップ。あの、遊園地にあるやつね。回るコーヒーカップね。コーヒー、夢にまで見たコーヒー。愛があふれるコーヒー。メランコリックコーヒー。あの日覚えた大人の苦い味。しかし、同時に僕ら、 何か大切なものをなくしてしまったんではないだろうかコーヒー今日もやっぱりコーヒー素敵な味さコーヒーダイナミックなコーヒーすれ違う少年たちの背中に僕はな大切な何かをかけがえのない何かを見つけた気がする。 コーヒー光り輝くコーヒーやっぱり美味しいコーヒー回り回ったコーヒーミルクを混ぜても砂糖を混ぜても決して決して変わることのないそれがコーヒーそしてそれが自分自分コーヒー やっぱり今日もコーヒーやっぱどうかなコーヒー素敵だはじけるコーヒーコーヒーの中に差別はあるか戦争はあるか貧困はそして宇宙はあるかコーヒー 回り続けるコーヒー混ざり合うはずコーヒー今日はブレンドコーヒー混ぜて回って混ぜて回って全てが全てが一つになれば決して決して変えられないものはないのさ コーヒー回り続けるコーヒー暴れ出すのさコーヒーみんな大好きながうるさいわようるさいわよ